ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ මගේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක අපි බලමු කොහොම හෝකක්ද මේ හොඳම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩි කියන්නේ කියන්නේ කියලා ඉති මේ විදියට ඔයාලා හොයාලගේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට යන්න මං ඉතින් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක විදිහට මං තෝරගත්තේ ඒ ඉසෙට් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් ඉති අරුණ අපි බලමු ඒ ඉසෙට් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක කොහොම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා අනිත් දේට ඔයාලා ඔයාලා ෆෝන් එකේ ඩේටා ඔන් කරනවා නම් ඩේටා ඔන් කළා හරි වයිෆයි කනෙක්ට් කරනවා නම් වයිෆයි කනෙක්ට් කළා හරි ඔයාලා යන්න ඔයාලේ ප්ලේ ස්ටෝර් එකට. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට ප්ලේ ස්ටෝර් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයාලා ප්ලේ ස්ටෝර් එකේ සර්ච් බාර් එකට ටච් කරලා ඒකේ ටයිප් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා සර්ච් කරන්න in hmm. capital he uh, said screen recorder කියලා screen ගොඩ ස්ක්‍රීන් ගොඩ ස්ක්‍රීන් කර හන්නට යරුණේ උඩින් මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ කියන එක ඉති අරුණේ ඒක වාලා ඒෆ්ෂන් hmm. එක ටච් කරලා uh, ඒ ඉන්ටපේසකට යන්ඩ දේවලනේ මේ දියට ඔයාලට එයි ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා මෙතන තියෙනවා ඉන්ස්ටල් කියලා ඉතින් ඔයාලා ඒ ඒ සෙට් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක ඉන්ස්ටල් කරගන්න ඊට ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු ඒ සෙට් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේ තියෙන හොඳ දේවල් මොනවද කියලා යාළුවනේ මේ විදිහට ඔයාලා ඒ සෙට් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට ගියට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන සෙටින් කියල එකක් සිටිං වීල් එක ඒවා ටච් කරටසේ මෙතනවාට ඕනි සයිස් එක දාන්න නොඩිම්ම ඒකවාල කෂ්ටම කියන එක දාගන්න ජයාලුවන ඉටස මේක බිට් රේට් කියලගත්තින ඒවා ලොට්ටෝ දාන්න ඇලුන එක ඇත් හොඳයි ඉතියරන මෙතන ඒකෙත්වා ලොට්ටෝ දාගන්න ඉතිරන මේ තියෙන්නේ මෙතන ඔයාල පෝර්ණ එක කොයි අතර හැරවත් ගාන්ට එක රෙකෝඩ් දෙෙනවා ස්ක්‍රීන් එක හින්දා ඒක ඔට්ටෝ දාගන්ඩ ඉතියාලෝනේ මේ තියෙන්නේ වීඩ අප ස්පීට් කරගන්න ඕනිකාන එකවන් ඩිසබල් කරලා තියෙන්නේ මේ තිනයාලනේ මගේ රෙකෝඩ් අවඩියෝ කියලක ඒකමං උන් කරලා තියෙන්නේ ඒකවාලා ඔෆ් කරලා තියාගත්ත හැකි රෙකෝඩ් කරන්න කරවා වටේ පිටේසත් දැහෙන්න තියෙන දැමං වාට රෙකෝඩ් කරන හින්දා රෙකෝඩ් අවඩියෝ කියන එක ඔප්ෂන් එක ඔන්නගේ තියෙන ඉදිරනේ මේ තියෙන්නේ ඉන්ට ස්පෙක්ට්‍රල් ස්ටොරේජ් එකයි දශම තිස්සයයි දශ විසි දෙකයි කෑන් බී රෙකෝඩ් යන්න ඒක ඒ තියෙන වලගේ පොනේ ස්ටෝරේජ් එක ඉතියාට මේ තියෙන ෆික්ස් ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් කියලා ඒවාල්ඩෝන ඔොන් කරගන්න පුළුවන් මං මේක ඔෆ් කරලා තියෙන ඇරුණේ මේ තියෙන් ඒක ඒ ඔප්ෂන් එක අපිට දෙන්න ගැරුණේ මේ තමයි අපේ hide the record window drawing recording ගැන ඒ කියනුවේ ඩ්‍රොයින් කාන්තියන්නේ ඒ ඔප්ෂන්වා ඕන්කයි ඔන්න එක තියගන්නවා ඔන්න මේ තියෙන් යස් මැජික් බට් ඉති අරුණ මේ තියෙන්නේ අපිට ඕනි දෙයක් මේක මෙවා කරගන්න ඩ්‍රොයින් කරලා ටවා කර තියාරුණේ මේ තියෙන්නේ මෙතන ස්ටොප් ඔන් ස්ක්‍රීන් ඕ් ඒ තියෙන අරුණේ අපේ විඩික මගක් රෙකෝඩිං වෙලා ස්ක්‍රීන් එක එක පාට නැවතෙන එක මේ දෙන අරුවනි ස්ටාට් කියල වැටෙන එක දෙක තුන කියලා වැටෙන එක ඉති අරුවනේ මෙතන මේ තියෙන්නේ ස්ක්‍රීන් ෂෝට් කියන එක මේක අරුවනි ඔන් කරපුහම අපට මේ මෙන්න මේ විදිහේ ඔප්ෂන් එකක් එනවා ඒ ඉතින් යාලුවනේ ඒක ඔව්වුහාම ඔයාලට පේන විදිහට මේකේ ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් වදිනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ කැම එක. ඒක ඔන් කරපුවාම අපේ මුණ පේනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන බ්‍රශ් කියලා අන්න ඒක උප්පාමෑරුණ මේ විදිය පැන්ස පෙන්සිල් ලොක්ෂණයක් එෙනවා ඒකවාල් ටච් කරලා බලන්න තියරුණ එතකොට වාට ඕන එකක් මේ විදියට රවුන් කරගන්න පුළුවන් එක එක පාට දාන්න මේ විදියට පුළුවන් ඉතිවසයරුණේ මේක මේ ඩස්පින්න ඇතියෙන ඒක උපත් ඒ කට්ටෙනවා ඉවසේ ඒ දිය තමයි තියෙන්නේ ඉතින් අරුණ මේ තියෙන් ටෙස්ට් ඇන් ලෝගෝ කියලෙක් එකට ගිහාම මේ දෙනවා සෝ ටෙස්ට් කියලා. ඒක ඔයාලගේ ඒෆ්ලන් එක ඕෆ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලා මේ විදිහට ටච් කරලා ඔන් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන ටෙස්ට් කියන එකේ මම දැන් ටෙස්ට් ටයිප් කරලා තියෙන්නේ චමිදු බෝයි කියලා. ඒක ඔයාලට ඔයාලගේ කැමති නේම් එකක් ගහගත්ත හැකි. දියලුවනේ මේකේ මෙතන කල ටෙස්ට් කල කියලා තියෙන එකින් වාට කල එක වෙනස් කරගත්ත හැකි බ්‍රැග්ග්‍රවුන්් කල කියලා තියෙන තියලුවනේ මේකේ බ්‍රැග්ගවුන්් එක කල එක වෙනස් කරගත්ත හැකි සෝ ලෝගෝ එහෙම තියෙන යාලුවනේ මේක කොන් කරපාම ඔයාල දාතියෙන් ලෝගෝ එක මෙතින්ට වැටෙනවා වැටෙනවා ඊතියාලෝනේ මේ තියෙන ඉමේජ් ඒවා යලනේ අපිට ඕනි ටෙස්ට් ලෝගෝ uh, එක දාගන්න තියෙන්නේ uh, ඉති අලුවනේ මේක ටස් කරන්න එඩියපන්න ඔප්ෂන් කියෙන අප ඔොන් කර ගන්න ඕනි ඒක වැඩන්න යාලුවනේ දියලෝනේ uh, ඇත්තරම මේ මේ ඒසෙට් ස්ක්‍රීන කෝඩ කියන ඇත්තර හොඳයි ඉතියාලෝනේ ඔයාලත් mm, මේක ඩවන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ වීඩියෝ කරනවා නම් ඇත්තරම හොඳයි ඉතියාලනේ මේ ඔප්ෂන් එක පුළුවන් ලයි වීඩියෝ කරන්න ඉදියාලුනේ එක ඔයාලා මෙන්න මේ මේ උඩි මේ විදිර වැටනවා මෙතන මේ මේ අයි සෙටිං කෑකර කියන්නේ ඒ එතන වැටෙන ඔයාලට තව එකක් පලවෙන්න ලයිව වීඩියෝ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඒකේ ඔයාලා ලයිව් වීඩියෝ ගන්න පුළුවන් YouTube එකේ Facebook එකේ. ඉතින් යාළුවනේ ඒ විදිහට තමයි මං ඒ ඉසෙඩ් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකකින් වීඩියෝ කරන්නේ. ඇත්තටම හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන දැන් මගේ channel එකේ name එක තියෙනවා. ඒතර ඔයාලගේ කැමති name එකක් type කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අද මගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හමු වෙමු. තාමත්වල මාව සස්ක්‍රයිබ් කරනත්තම් දැම සස්ක්‍රයිබ් කරන්න මගේ අලුත් විඩියෝ ළඟටම ගන්න ගන්න බෙල්ල එකන්න එක ඕල් දාලතියා ගන්න එහෙනම් ලයි කරන්න ෂය කරන්න කමෙන්් කරන්න ඉතියාලෝනේ මගේ අලුත් මගේ කලින්දාව වීඩියෝ මගේ ඩිස්ක්‍රපෂන් එක ලිංක් තිකෙන් බලන්න එනම් ඊළං විඩියෙන් හම්මෝ